असलकुम इंशाल्लाह बस में ऑकलैंड से बोर्ड होने वाला हूँ सात बजे फ्लाइट चलेगी एयरपोर्ट पे हूँ तो शाह ताला बारह घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से और चाइना पहुँचेगी बीजिंग फिर वहाँ पंद्रह घंटे का वे ट्रांजिट है फिर वहाँ से इंशाल्लाह कल को तो आपके बुद्ध के आज आपकी मकर शुरू हो बुध को रात को इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह गाँव में याद रखें कि सफ़र अच्छा गुजरे बस अब मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि फ़्लाइट बोर्ड हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह को डेट करता रहूँगा ठीक है अल्लाह चाय शाय पी है लेटा हूँ आराम कर रहा हूँ नमाज़ पढ़ूँगा फजर भी साढ़े पाँच बज रहे पौने छः और फिर उसके बाद मुझे रूम मिलेगा नौ बजे फिर मैं शावर वगैरह लूँगा अलकुम ये है लाउंज एयर चाइना का प्राइवेट लाउंज सारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन है और ये रिसेप्शन है है इस वक्त दो बज रहे हैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकते ये इनका पेड रेस्टोरेंट है आप खा सकते हैं लेकिन पैसे देके छोटा सा बुफे जहाँ मैं रुका हुआ था और ये इसका एक्सटेंडेड ग्राउंड है जो कि पैसेंजर के बैठने के लिए है यहाँ पे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं मसाज वसाज करते हैं ये और ये चीज़ें सामने लगी हुई हैं फ्री खाने पीने की ड्रिंक्स चीनी सामान चुटपुट चाय कॉफ़ी ये सब फ्री है सो ये इनका मेन रिसेप्शन एरिया है होटल का यहाँ कोई भी नहीं होता लेकिन यहाँ से अंदर आते हैं और ये गेट है गेट्स हैं सारे सो so, ये हमारा गेट भी यही है यहीं पे तो ये सब ये सारे गेट्स हैं जहाज़ खड़े हुए हैं यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लाउंज है मेरा गेट 59 है सो ये ऊपर होगा आगे जाके सो यहीं खड़ी हुई है मैंने कहा खुली हवा में आऊँ और यहाँ बैठूँ आके वहाँ तो बोर हो गया सो so, या yeah. ये है रिसेप्शन ये इनके रेट्स लिखे हुए रूम के किसी को लेना हो सो हेलो फोन लगे हुए कॉफ़ी शॉप है सामने बहुत बड़ा लाउंज है जहाँ तक देखो ए वो से शुरू होके ए वो तक है ये स्टारबक्स कॉफ़ी यही है लेकिन आई हैव अ फ्री कॉफ़ी एंड एवरीथिंग सो आई एम गुड चाइनीज़ स्टारबक्स कैसी होगी आप लोग जानते ही हैं तो इसलिए बेहतर है वो अच्छी एक्सप्रेसो कॉफ़ी थी वहाँ पे जो कि सब मैंने पी अब मेरे गेट 59 इस तरफ हैं तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ये सब सीटें ही सीटें हैं वैसे जिसके पास कुछ भी नहीं है यहाँ सोए बैठे कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे एयर चाइना यही मेरा जहाज़ है मेरा टर्मिनल मेरा गेट 59 है तो मैं यहाँ से पूरा घूम के जाऊँगा और ये इधर आएगा ये इसी जहाज़ में एयर चाइना में यहाँ पे खड़ा हुआ है घास सो यहाँ ट्रेन भी चलती है भाई अंदर इतना बड़ा टर्मिनल है बीजिंग का दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये इस वक्त ये लोग जा रहे हैं कुछ पैदल नहीं चल सकता तो इसको इसमें जाते हैं वॉक करके मैं भी इसी में चल जाता हूँ पैदल कौन चले इसी में बैठ जाओ ये खुद ही लेके जा रही है ये पैदल चलने का फ़ायदा क्या जब वो है इस मशीन ये सामने जहाज़ है इंशाल्लाह अपना 59 इधर होगा 57 से 62 ये गेट्स हैं मैं जा रहा हूँ इधर बड़ा ही बड़ा ही बड़ा चलना बहुत है ये ट्रेन देखो ट्रेन आ रही है यहाँ से ये यहाँ से ट्रेन लेके जाती है शहर तक ट्रेन है ये नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं शहर से ट्रेन चलती है सीधी एयरपोर्ट आती है बीजिंग ओलंपिक के लिए बनाया था 2008 में और उसका फ़ायदा अब तक हो रहा है लोगों को लेकिन अभी इतना रश नहीं पैसेंजर ही नहीं है इसमें ये रेस्टोरेंट है इधर महंगे महंगे अच्छा जनाब फिफ्टी सिक्सटी फिफ्टी नाइन इधर और पहले हम ट्रेन स्टेशन के ट्रेन के उस तरफ थे अब हम इस तरफ आ गए स्टिल ट्रेन यहाँ से पूरी जाती है मैं उस तरफ था अब मैं इस तरफ आ गया हूँ ये मेरा गेट 59 है इस तरफ को कह रहा है वो और वो जहाज़ इस तरफ को आएगा टॉयलेट्स हैं पानी सब चीज़ें गेट 59 गेट 59 नीचे अच्छा जनाब खाली नीचे जाना है गेट 59 नीचे स्टाफ जा रहा है ये जूस की और ड्रिंक्स की मशीन ये चाइना स्टाफ बस अब ये मैं करीब आके इधर बैठ गया हूँ लाउंज में जहाज़ ये खड़ा हुआ है और ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी आपको गाड़ी वाले भी लोग दिखेंगे चाइना में काफ़ी लोग काम करते हैं और इस वजह से सो नाउ वी बोर एन एंड वी आर गोइंग टू द प्लेन प्लेन में हम जा रहे हैं आप देख लें पाकिस्तान की फ़्लाइट है और माशाल्लाह हम सब बस में जा रहे हैं सारे बस में खड़े हुए तमाम अफराद बशमूल मेरे मैंने कहा भाई पाकिस्तानी है तो आप बस में ले जाते हैं चाइना से हम अभी जहाज़ की तरफ जा रहे हैं टर्मिनल से निकल के बस उस पर ये सब कौन से जहाज पर जाएंगे नहीं पता है काफ़ी सारे खड़े हैं बस बस वाले भाई को भी नहीं पता कि हमको कौन से जहाज पे उसने छोड़ना है भाईजान इस्लामाबाद और कराची वाले पे छोड़ना वापस वैंकूवर और ऑकलैंड नहीं जाना देखो जी पैदल जा रहे हैं जहाज़ में पाकिस्तान का जहाज़ है दुआ में सब याद रखें इन जहाज माशाल्लाह अच्छा है time in Beijing, China. तीन घंटे लग गए मुझे निकलने में एयरपोर्ट से मैं होटल जा रहा हूँ बारह छब्बीस हो गए नौ बजे का उतरा हूँ 梁政委收到了吗？梁政委。 没有声音。北京，China。北京，China。 अब मेरा स्टे है इधर एक दिन का आया हुआ कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा हूँ और कुछ मिल जाए तो यहाँ से दो तीन जगह तलाश करूँगा अभी मिल जाएगा तो ये बड़ा यहाँ सा यहाँ का आई थिंक सिटी सेंटर है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ जिंग जिंग में सो so, yeah. Here is my fried rice. airport. All finished, checked in, finished. Now looking for my gate. पानी juice. पानी I'm looking for my gate. E51 so just somewhere at the front जहाज खड़ा Emirates and I'm looking for a coffee also ये साले गर्म पानी पीते चीने ना चीनी ना गर्म पानी की मशीनें लगी हुई हैं बोतलें हाथ में भर रहे हैं गधे साले वह भाई चाय कॉफ़ी को पियो ना होटल में ना कहीं शौक ही नहीं है चाय कॉफ़ी पीने का इन लोगों को देर यू गो स्टारबक्स कॉफ़ी मिल गया मुझे कि मैं कॉफ़ी लेता हूँ यहाँ से बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ जहाज इज माई गेट अलॉन्ग समवेयर सिक्सटी टू सो फिफ्टी वन है समवेयर हेयर यहाँ जाना है मुझे ये बक्स कॉफ़ी कॉफ़ी बेच रहे हैं और बैठे हुए हैं गर्मी हो रही है देखता हूँ क्या क्या है कोई खाने की चीज़ अगर ले नहीं मैं थक गया चल चल के रसोई में बेल्ट पे चल रहा हूँ अभी वहाँ से बेल्ट चलती भी आ रही है पीछे से और मैं अब इस पर चल रहा हूँ थक गया है चलते इतना बड़ा एयरपोर्ट से कॉफ़ी मैंने ले ली है स्टारबक्स और मफिन साला कॉफ़ी महंगी पीते ही नहीं ग्यारह बज रहे हैं एक घंटे में बोर्डिंग होगी मेरी और इन फिर एक घंटे में जहाज़ उड़ेगा अल्लाह ने चाह ये आ गया मेरा गेट ई फिफ्टी वन ये इलाका है बैठने का बस से उतर गए बस से उतर गए हम लोग बस से उतर गए जहाज़ में बैठ रहे हैं